znowu w tej Polsce. Mam nadzieję, że to będzie dobry dzień. Tak, e, co może go zepsuć? Ciekawe, co się dziś wydarzy. Hmm. Coś złego? Hmm. Może coś złego? Albo może jeszcze coś złego. Ciekawe co się dziś wydarzy. Mam nadzieję, że coś fajnego. Może będzie jakiś spokojny dzień? Nic się nie będzie działo w polityce. Co my tu mamy? Nowym ministrem men jest homofob seksista. Hmm. Dziewczynka popełniła samobójstwo z powodu dręczenia w szkole. O, piesek. Aha, został zamordowany przez jakiegoś zwyrola. Mam nadzieję, że coś mi dziś przejedzie. Dobra, jak na razie dzień świetny. Pogoda sprzyja takiemu nastrojowi. I to słońce. ani jednej chmurki. Zapomniałem, że dziś jest niedziela. No cóż, nigdzie mi się przecież nie spieszy. Zawsze mogę to kupić kiedy indziej. Jutro też jest dzień. Mam nadzieję, że spadnę i się połamie. Hm. Internet jak zwykle zwolony politykom. Z jednej strony to dobrze, ale teraz to się dzieje w tym kraju, to... Dobra, nieważne. Poczytam sobie. Książki to zawsze jakaś odskocznia od tej rzeczywistości, w której żyjemy. Poza tym te tutaj są za darmo. Może jakaś nowa wyszła? Hmm. Zapowiada się ciekawie. Hmm. Moja ulubiona seria. Szkoda, że kilka lat temu ktoś mnie zaspoilerował. No to co to? Hm. Co jest? Możesz. Z jakiej to okazji? Który dzisiaj jest? Hm? Która godzina? Eee, no tak. Papieżowa. Naprawdę w tym kraju ludzie nawet nie mają dobrego smaku. Bo oczywiście, czarny humor popieram jak najbardziej, ale... Ale żeby tak z papieża... Przesada chyba troszkę, co? Czyli się obudziłem. Znowu w tej Polsce. Mam nadzieję, że to będzie dobry dzień. Tak, co może go zepsuć?